E, do Kielc zostało około 15 km. E, tam będzie koniec etapu, e, drugiego etapu wyprawy na miodzie. Skończy się to pod pomnikiem pszczoły. Niestety kończy mi się kasa, więc nie wiem gdzie za bardzo będę spał, do tego nie załatwiłem noclegu wcześniej. Więc poza tym jest fajnie. Poza tym jest fajnie, tak, nie ma co narzekać. E, w pewnym